mid. Ramen, ramen na. Hindi ka alam mo nila. Ah. Ayun na. What? What? Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait, wait, wala mo na ano. 40, minus 40. Minus 78 yun. Minus, minus 78 yun. Bird planting na dito. May ulti, may ulti siya ng tira ya. May ulti kayo parehas. Side. Elbow. Pwede ka mag-nuit. Nice, nasa heaven. Nasa heaven. Base. Oh, side ata yun, side ata yun. May vent, may vent. Ayun na, B-side na. Standard 4. Drop yun. Mag-drive, ah. pit ako eh. Pit ako eh. Oh, raptor, nice kill. One more friend mailman. Gas those. May ulti ka Raya.